Всегда везло в любви, где никогда Не простить всю любовь Что не сможешь ты совсем-совсем забыть Но я даже не пытаюсь, я же сердцем полюбила Я тебя не отпускаю, все тебе давно простила Каждый миг я вспоминаю, в душе я тебя впустила что я Ты никогда не уйдешь Если по моим глазам любовь прочтешь Где весь мир, словно рай Вновь прошу тебя, мир отпускай Но я даже не пытаюсь Я же сердцем полюбила Я тебя не отпускаю Все тебе давно простила Watch еще скучать